brother? Deja un buen like en el vídeo los próximos 5 segundos si te gustaría ganar el próximo pase de batalla de manera gratuita. Familia, antes de empezar con el vídeo, os recomiendo a todos y cada uno de vosotros la página web de G2A. Y es que es, chicos, la página web top número 1 en venta de videojuegos y en las mejores rebajas las vais a encontrar en esta página, así que chicos os recomiendo que os paséis, le echéis un vistazo y además hay packs de Fortnite al mejor precio hermano. Pásate por G2A y dales una oportunidad ya que chicos, ya que chicos también hacen sorteitos en su página web y tenéis el link en la primera línea de la descripción. Hermanos, ya sabéis que estamos regalando una motherfucking skin de Fortnite cada fucking día Y es que chicos, hoy no va a ser menos Asegúrate de estar suscrito al canal para poder ganar esa skin y de utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Y no te olvides, brother, de dejar tu comentario debajo de la sección de los comentarios con tu ID de Epic Games. Así podré agregarte, tío, y entregarte tu premio. Ah, <laughs> a ver familia, os pido perdón por estos pelos de mierda Pero es que me acabo de meter en la piscina Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Gente, en el vídeo de hoy os quiero enseñar las recompensas que vais a tener O que vamos a poder obtener el día del gran evento final de Fortnite El gran evento Doomsday Así que chavales, preparaos porque este vídeo os va a encantar Lo vais a flipar y vais a ver todas esas recompensas, brother. Familia, os recuerdo que ahora mismo cuando estás viendo este vídeo estamos en motherfucking directo en Twitch Así que chavales, venid a seguirme toda la Neox Army después de ver este vídeo Twitch.com slap Mr. de Neox con 2X Así que chavales, tenéis el link debajo de la descripción Estamos en directo, jugando con todos vosotros, dando regalitos y muchas cosas más Así que chavales, pasaros, venga y no me enrollo más Empezamos con el vídeo ¡Chao! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Mr. de Neox y en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando lo que parece ser el nuevo regalo del el próximo evento Doomsday dentro de Fortnite y es que tenemos absolutamente muchísimas filtraciones y muchísima información que os va a estar encantando. Así que chicos, aseguraros de ver todo el vídeo por completo para no perderos nada de lo que va a llegar a Fortnite. Y chicos, recordad que estamos realmente muy cerca de los 400.000 suscriptores. Si ahora mismo rompes ese botón de suscribirte dándole un buen clic, podría ser tú el suscriptor 400.000 de la Neox Army. Y eso sería un gran honor para mí. Os recuerdo que si llegamos a 15.000 personas apoyando el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, vamos a hacer el sorteo de 100 pases de batalla para la temporada número 3. Así que chicos, enviarle este vídeo a todos vuestros amigos para que todo el motherfucking mundo utilice el código Neox y recompensaremos a la Neox Army con 100 pases de batalla. ¿Ha quedado claro, brothers? Pues ya está, tío. Así que chicos, si utilizáis el código, acordaros de comentarlo debajo de la sección de los comentarios con yo uso tu código. Así os podré regalar un corazón a todos aquellos reals de la Neox Army. Chicos, como bien sabéis, hemos recibido últimamente la actualización de Fortnite última, que nos ha otorgado diferentes recompensas de manera gratuita sin nosotros saberlo ni preverlo. Es decir, nos han llegado recompensas directamente sin que nosotros supiésemos eso. Así que chicos, gracias a Epic Games hemos podido recibir muchísimos nuevos estilos para, por ejemplo, la skin de Maya y diferentes recompensas de manera gratuita con esta última actualización. Y es que chicos, no es moco de pavo porque estos cosméticos son de la categoría legendarios. ¡Oh, mama! Y es que desde ahí se ha encontrado un nuevo agente dentro de los archivos del juego. Y es que parece ser que ese nuevo agente recibe el nombre de Agente Jonesy. Lógicamente se trata de la famosa skin default de Jonesy, pero chicos, esta vez con un buen traje y vestido como Dios manda. Realmente se ve una skin muy cool, hermanos, y podría ser parte de las skins del nuevo pase de batalla. Y es que amigos, ya sabéis también que metieron la skin Recon Expert dentro de la tienda de Fortnite. Tras muchísimos años sin salir otra vez de la tienda, ha vuelto a aparecer y ya no sé, y ya no es considerada una de las skins más exclusivas del juego, pero chicos, espero que todos y cada uno de vosotros pudieseis conseguir los 1200 pavos para conseguirla. Pero chicos, eso no queda ahí porque hemos conseguido imágenes filtradas acerca de la mejor skin que jamás más vamos a filtrar quizás antes de tiempo, antes de que vaya a aparecer en el juego. Y esta es la skin de la rareza legendaria llamada Ciclo. Y esto llega con una nueva mochila también de rareza legendaria y lógicamente este nuevo pack esta skin va a llegar con el gran evento de esta temporada del Doomsday. Y es que chicos, por si no lo sabíais, la historia de esa skin es que realmente quien se esconde dentro de la skin de Ciclo es el Rey Midas, pero con un traje que quería hacerse parecer a la skin Tormenta, ya que es la única skin con tanto poder de poder destruir la tormenta del juego de Fortnite. Como sabes eso, Neox es muy sencillo hermanos y lo hemos descubierto por nuestro propio mérito. Y es que en la propia sala de midas podemos encontrar el gran traje de la skin Ciclo. También esa skin fue vista dentro del juego. Y es que desde buen principio de esta temporada parece ser que dentro de esa habitación, dentro de la habitación de la plataforma, ya se podía conseguir la... Ya se podía conseguir ver la skin ciclo, pero todavía sin finalizar. ¿Alguien se esperaba realmente que esa skin fuese a ser la skin final de la temporada del gran evento Doomsday? Y no solo eso, sino que desde la última actualización se filtró también la nueva pantalla de carga que nos muestra a Midas directamente viendo a su predecesor viendo a la skin de Ciclo, pero no todo queda ahí, porque esa imagen tiene un pequeño easter egg. Y es que si nos fijamos, podremos observar como al lado aparece la sombra de lo que parece ser una chica, y según muchos foros se trata de la skin de la ingeniera. Y lógicamente, el easter egg también estuvo servido en esta nueva pantalla de carga con el texto La máquina está preparada, ¿Puede realmente romperse la tormenta? Y es que la chica que aparece en esa nueva pantalla de carga era la ingeniera como bien hemos mencionado anteriormente y esa chica podéis encontrarla en el escritorio en la mesa pequeña que aparece a la derecha de la sala de midas. Otra de las skins que al parecer serán una de las skins de la temporada número 3 del pase de batalla. Y no solo eso sino que chicos aquí tenéis una visión rápida de lo que va a ser la skin del Loser Fruit que tanto está dando que hablar con el Icon Series. Y es que ya sabéis que esa skin va a estar llegando muy pronto a la tienda del juego de Fortnite. Echadle un ojo a este clip que os voy a enseñar a continuación. Y no solo eso chicos, sino que también hemos obtenido otro nuevo baile dentro de la tienda del Icon Series, el Tusi Light. No puedo ponerlo porque saldría el copyright, pero es uno de los mejores bailes del juego actualmente. Aparte de todo eso, los desafíos del evento de Doomsday también fueron añadidos dentro del juego de Fortnite llamados los desafíos de la tormenta de la agencia. Aquí tenéis una vista rápida de cómo se puede ver directamente el set de desafíos dentro del juego. Tal y como veis en pantalla, para los que no entiendan inglés, pone lo siguiente, desafíos la tormenta de la agencia. Consigue nueva experiencia, un camuflaje, un pico y un nuevo paracaídas completando los desafíos de la tormenta de la agencia. Son 5 desafíos realmente muy sencillos pero son de tiempo limitado. Tenemos pocos días para poderlos completar y son recompensas exclusivas que jamás volverán dentro del juego si no los completamos con estos desafíos. Así que chicos, lo único que deberemos hacer será aterrizar en la agencia, sobrevivir a los círculos de la tormenta Desbloquear cofres faciales convertidos en bots Nadar por encima de las escotillas de la agencia, es decir, por encima de los 5 bunkers Y tendremos que eliminar a bots de diferentes lugares seguros Lógicamente, cuando completemos esos desafíos, obtendremos estas recompensas que antes os he mencionado Y realmente son unas recompensas que valen y merecen mucho la pena Aquí tenéis una vista rápida de cómo todos los ítems se van a ver dentro del juego Y es que parece ser que esa recompensa aparece en la pantalla de carga que antes os hemos mencionado. Y es que chicos, esas nuevas recompensas aparecen en esta pantalla de carga que nos van a otorgar al final de todos estos desafíos. Y es que en esta pantalla de carga podemos ver como una gran batalla se ha abierto paso dentro de la agencia. Pero aquí llega la mejor parte, porque chicos, si no habéis regalado todavía esta pantalla a nadie, si vais a la tienda del juego podréis regalársela a cualquiera de vuestros amigos de manera gratuita. Pero ojo, tan solo podréis regalársela a uno de los de vuestros amigos y no a más de uno. Y todo eso por cero pavos. Y es que chicos, os recuerdo que también tenemos tres marcadores que van a aparecer en el juego, dos de ellos ya parece ser que están dentro, uno en el lobby, otro dentro de la sala de la gente Midas, y finalmente parece que el tercero va a aparecer en la agencia justo antes del evento final de esta temporada. Y es que chicos, desde la isla de reaparición actualmente ya se puede ver los primeros efectos de la máquina del Doomsday en la isla del Battle Royale. Fijaros en las nubes que está empezando a crear y eso es porque va a crear una gran tormenta, un tornado que va a ser el gran protagonista de este evento. Estas nuevas nubes pueden encontrarse alrededor de prácticamente todo el mapa. Y aquí os voy a enseñar ya finalmente chicos, para todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, un clip que está rondando últimamente los foros y quiero que me y quiero que pongáis debajo en la sección de los comentarios qué os parece y qué creéis que va a suceder en el evento. Y es que parece ser que no solo eso, sino que chicos, la agencia al parecer se va a ver afectada por el evento Doomsday y según algunas filtraciones tenemos las imágenes de cómo podría estarse viendo dentro del juego y parece ser que la destrucción es prácticamente inminente. Aquí tenemos aparte chicos, ya para finalizar el vídeo, los audios que se han filtrado de los archivos del juego para este evento final. Chicos, antes de acabar el vídeo y de enseñaros los audios, os recuerdo que estamos en directo en Twitch, os podéis pasar ahora mismo. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, probablemente estemos en directo en la descripción, hermanos. Veniros toda la Neox Army, chicos, veniros a saludar. Y os dejo con los audios, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. ¡Chao!